两会的过程中，不停有外国记者来问我们有关部门的领导，怎么看待美国就台湾问题对中国发出的信号？这是一件非常滑稽的事情。台湾问题用不着让美国发信号。中美关系很复杂，有时竞争，有时博弈，有时合作，有时互相妥协。但台湾问题是底线，是红线。追溯起来，在邓小平同志刚刚领导我们国家。 跟美国关系正常化时，就说的很直接，涉及到一个中国的问题，我们绝不让步。特朗普不懂这一点，才会在执政后期引发中美关系急剧恶化。他在执政初期讹诈了我们几次，也有些收获，就认为对中国施加足够大的压力，中国人会让步的。但是在台湾问题上不能让步，但特朗普认为。 中国如果不希望他谈及台湾问题，就需要在其他方面满足他。而事实是，你如果想要 A，你跟我说 B，也许我会给你 A。但如果你说台湾问题，那就没有 A 了。台湾问题不进入中美之间讨价还价的政治过程，因为它是不用谈的，没法谈的。谈了以后会导致很多话题反而没法谈。拜登很清楚这一点，在上台后。 对蔡英文当局非常冷淡。拜登在台湾问题上向我们释放了一个信号：这届美国政府是可控的，是了解中美关系的。美国政府虽然会跟中国有很多的竞争，但是他不打算逾越红线。逾越意味着战争。中美之间如果在台湾问题上真正发生较量的话，那一定是人类的悲剧。但是我们别无选择。 因为美国人有选择空间，而中国人没有；美国人有弹性，而中国人没有；美国人有后退和商量的余地，而中国人没有。西方记者会问这个问题：是西方国家对于统一台湾、统一中国的发展趋势，在军事方面和舆情方面都很焦虑，担心有一天台湾问题直接解决了。关于近期台湾形势，说三点：第一点。 台湾问题现在这么紧张，关键不在大陆，在于民进党当局彻底打消了大陆的幻想。我们以前以为，随着两岸的经贸交流，随着有台会台的政策，台湾人民跟大陆人民的心一定是越走越近的。但现在民进党这么折腾，我们觉得这帮人是占了便宜，坏了良心，觉得这帮人挣了我们的钱，还把我们当傻子。 蔡英文高票当选，说明台湾有的人觉得挣我们的钱还可以愚弄我们，说明台湾有的人不怕。这导致大陆的舆情从十几年前对台湾非常友好，到现在对台湾感情越来越复杂，主张强硬的声音越来越多，甚至成为主流。我个人认为，完全把责任归咎于蔡英文也不全面。台湾岛内的选举是老百姓自己选的。 那么老百姓就要对自己的选择负责任，所以谁选择蔡英文，谁就要为此付出代价。我们不仅仅要惩罚蔡英文这样的台独分子，支持台独分子的人也要付出代价。第二点，在特朗普后期，台湾表现出来对大陆的敌意越来越强烈，现在陆台关系紧张，跟台湾不断敌视大陆是有关系的。这次菠萝的事情。 民进党的名嘴都说，我们一直仇恨大陆，却要求大陆对我们宽宏大量，这不现实。台湾问题是中国的底线，没有余地，没有探讨空间。第三点，美国在收紧对中国的遏制圈，美国在搞亚洲小北约，想围绕中国打造一条遏制链，而台湾在其中非常活跃，导致引起的反弹更加激烈，想锁住巨龙。 就不要奢望能够避免巨龙的火焰。西方现在释放各种信号，意义不大。这个事情走到今天，也是他们努力的结果。真当那一天来到的时，包括美国在内，谁愿意真的为台湾流血呢？谁愿意真的为他们的怂恿挑拨，去真枪实弹的跟大陆对抗呢？这一点，台湾人还真要想清楚。